Tazria, Metzorah. En esta semana nos tenemos dos parshiot, Tazria y Metzorah. Vamos a hablar sobre los primeros dos dois versículos da Prashá, ¿cierto? La Torah nos cuenta, Isha que Tazria via da Zahar, va ganar un menino, Betamé a Shivat Yamim. la Torah está hablando sobre las lejos de impureza, mas no versículo 3 la Torah nos diz, Ubayom Hashemini imol besar lo alto. en no día oitavo fará seu Brit E já chama a atenção porque veio a mitzvah aqui de novo com esta questão de Milá, já foi dito lá atrás em Abraham Avinu. E o Orahaim Akadosh cita um Midrash. E tem um paralelo muito interessante entre, para entender o Midrash, bueno, eu vou ler o Midrash para vocês, vocês vão entender. Rabotenu Zalambru, Lama diz o Midrash, Midrash Rabbah, por que a criança é faz Brit Milá aos oito, oito dias? Por que não nos cinco? Por que não no décimo quinto? Shekana Hashem Rahamim Alav Leamtim Lo Achie Bokoho. Pois Hashem esperou até ele ter força. Tradução literal. O que Shem Sharahamav Shirakadosh Baruchu Ala Adam, e do mesmo modo que a Kadosh Baruchu teve piedade do ser humano e disse: Não faça milá até o oitavo dia da criança. Kach Rahamav Ala Behemah. Também nos a piedade de Akash é sobre os animais, que em relação aos corbanot, também os animais, mesmo um bezerro recém-nascido ou uma, um carneirinho, Sheneemar umioma shemini va'ala iratze. A partir do oitavo dia será aceito como corban. Antes disso não pode trazer o carneirinho como corban, nem o, nem o cabrito, nem o carneirinho, nem o bezerro, nem nada. Agora, pergunta a Raima Kadosh esse midrash, tem que entender. צריך לדעת, מגיל לעשות זה כי בשמונה ימים יהיה בו כוח לא פחות ביותר. Quem disse, quem revelou isto? Que com oito dias vai ter mais, porque justo o dia oito. Porque o dia oito. Vean la respuesta ahora Jaime Akadosh. Se aseguren, vean. Dice venir a Kikoach Amur Bedibrem. Dice ahora Jaime Akadosh, me parece que lo que está escrito aquí, Koach, fuerza, no se trata sobre fuerza física. o Sheamar Bezoar, isso que está escrito no Zoar, que a Milá, no oitavo dia, que dê a Alav Shabbat, para que certeza vai ter um Shabbat esta criança e este animalzinho que nasceu. ותגיהו נפש החיונית הנשפעת בעולם ביום השבת, ויתינג'יר אסטה סר כנסהו אגורה. הוא נפש כבאקומפניה אספציאו דה Kayadua Beazie Ben Kayamá. Então aí sim, vem a parte e fortalece o corpo. E isso que disseram Jajamim Koach Hiuni. Certo? E isso que diz a Torá em outro lugar, na criação do mundo, diz Orahaim, complementando o raciocínio, que antes que o Shabat esteja, o mundo estava mole, até que veio o Shabat e se fortaleceu e descansou. E isto que Rahamim disseram para ter Koach. Olha a importância do Shabat, que a gente não faz a milá antes. Por Yatra, que a Torá não mandou a fazer antes, justamente para que, de qualquer modo, passe um Shabat. E isso você tem só com o número 8, mínimo. Com oito dias, com certeza, passa um Shabat. Yom Shemini, também no ser humano para fazer a milá, e também nos animais para oferecê-los como corban. Muito bom. Pasamos ahora, esto sobre Perashat Tazria, a decir un Orahaim sobre Perashat Metzorah. No sabemos que estas dos parshiot tratan sobre las manchas que salen, eh, he traducido como lepra, más exactamente chino es lepra, es una doença que salían manchas tanto na salir en el cuerpo humano, podem salir nos móveis la pessoa o suas ropas, y podría salir una mancha en na parede da casa. Y a Torá, na secuencia, primero citó as manchas que en un cuerpo humano, después citó las manchas que pueden venir en las ropas, y después citó las manchas que pueden venir en la casa que es na Perashat Metzorah. Y nos aqui, tenemos temos, cuando Torá comienza a hablar en Perashat Metzorah sobre esto, la Torá dice así no capítulo 14, versículo 33. Vaidaber Hashem el Moshe Aarón Lemor, Quitabó el Eretz Kenan, cuando vosotros virán para tierra de Kenan, Asherarino ten la gemla Juzá, que para vosotros como heranza, Venatati negatzarat, bebet Eretz Juzatchem. Yo colocaré negatzarat nas paredes. Y un Midrash nos llama atención y es muy muito conhecido Midrash, que un Midrash dice. Que, que, besora esa, cierto Que, que, que, que notícia, que vou dar mancha na parede diz que os y e todo o pessoal de la cuando sabían que a Israel conquistar, entonces, que eles fizeram? Faziam buracos nas paredes y colocaban seu ouro lá, iban a dejarla para tentar después, si ellos voltarem a reconquistar. Então eles tiveram, para que ninguém aproveite isso até eles voltarem, se a voltar. Então a Torá nos diz que Hashem vai mandar mancha na parede, então o Yudi tinha que trocar os tijolos da parede, trocando os tijolos encontrava este tesouro. Então a é uma coisa, uma notícia boa, mas por outro lado a mancha vinha por Lashonará. Mas nós temos um, um famoso também Midrash cita Orahaim Akadosh, que diz Rabi Levi que a Kadosh Baruch não punia a pessoa primeiro o corpo, quando o aleno tem que chegar alguma punição para a pessoa e surimos sofrimentos, primeiro acontecem coisas mais alheias à pessoa. Primeiro com a casa. O cara não fez chuva, não fez, não se tocou, não vê que isto está sendo uma chamada de atenção. Então acontecem os problemas com os móveis, as roupas dele. E logo depois, se ele não faz chuva, aí o corpo, quer dizer que vai de menor a maior. Primeiro a casa, então pergunta A priori, entonces, la pregunta está clara aquí. Entonces, ¿por qué la Torah cuando cita de Negatzarat, primero fala del hombre, del ser humano, que sea hombre mujer, ser humano, después pasa sobre las ropas, después nas casas. que ser contrario contrario. A secuencia, y responde el Jaime Makados que por eso a Torah dice aquí, quitabó el Eretz Kenan. Pues como esas alajot fueron ditas no deserto, y ellos no tenían casas no deserto, entonces por eso las alajot das manchas la casa fue citado por último. E diz o Rahaim ainda, e então se você me perguntar, então por que você... Tá bom? Então você respondeu às casas, mas por que nas roupas? Então primeiro tinha que citar as roupas, e, os móveis, e depois o ser humano. E a Torá colocou as roupas como segundo. Então diz o Rahaim que as roupas foram colocadas como segundo, porque justamente nas alajot das manchas, as roupas são em parte igual ao ser humano, nas manchas do corpo, e em parte igual às casas. Em relação ao tamanho da mancha que impurifica, é igual ao ser humano. É... Certo. É, o tamanho é cagris, tamanho de cagris, para quem conhece, esse é o tamanho da mancha que impurifica, aparecendo uma mancha de cor que é ruim. E em relação As cores o que define se a mancha impura ou pura, las manchas das roupas e dos móveis é igualzinho las paredes da casa. Por eso que foi colocado un medio. entre las manchas do ser humano y e las manchas da casa. Y e por eso que atrás Torá diz, Es Esse motivo que não fale das manchas primeiro da casa, por qué? Porque Kitabol Eretz y e de aquí no deserto vocês não têm casa. Shabbat Shalom.